Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick. Y ya está. Vamos. Eh... Tu, Lia, t'has pensat bé això que vols fer batxillerat tecnològic? Sí, papa. Ja, ja, ja, ja, és que així m'entenc, vull dir que que la tecnologia és un món d'homes. Teo, una altra vegada? No, no, no. Vull... Que... A veure si m'enteneu. El que no vull és que la meva filla estigui assenyalada amb el ditet per tot l'institut dient la única noia que fa batxillerat tecnològic. No vull que me l'etiqueti, ho sento. Home, però igual... No, igual no. A veure, és una tendència, vull dir, és un fet natural. Aquesta qüestió està molt estudiada. Hi ha un estudi que diu que el cervell de l'home és molt diferent que el de la dona. Va. Sabeu per on vull anar? La tendència! Va, Teo, vinga, va. I ara tu et creus aquestes coses, què vol dir? Que les dones són per unes coses, els homes són per unes altres... és són estudis, estudis científics que estan corroborats, que estan provats, o estan estudiant a la Universitat de Cuesta de Wichita. Que sí, home, que jo, que jo llegeixo... Wichita, són hasta Wichita. Ningú sap on està. Mira, ho busquem, ho busquem, mira. Wichita. No se n'enfoteu, que és veritat, jo ho faig per un bé. Ai, va, papa, però és que... Tu, Marta, m'entens, no? Bueno, jo entenc que, que t'estàs preocupant per la Lea, i amb això, Lea, sí que veig que... Ja, però és que estàs sempre amb el mateix, és una mica pesat, no? Ah, no, ara sí sóc pesat. Mira, no, sí, pesat papa, que és que d'això ja hem parlat mil vegades, jo vull fer... I els que faci falta parlarem. Ah, però, però és que per què no t'entra al cap que vull fer el batxillerat tecnològic? Que sí que m'entra al cap, ja, ja. veig que fa il·lusió, però que estic evitant problemes, ja t'ho diré clar. Però a veure, Teo, eh. quins problemes? Lea, per què no li ensenyes el que estava... Tu vas tenir-ho fàcil? Jo no vaig tenir fàcil, però jo vaig poder triar el que volia fer. Jo també. I la Lea? Però si li podem evitar aquests problemes que van passar a nosaltres, millor que millor. Va, va, va... No, no, no em facis putxeritos. No, però... Lea, per què no li ensenyes allò que m'estaves explicant l'altre dia, que vas per l'institut? Sí, mira. Ah, que tu ja ho has vist, ja? Sí, perquè estava... Ah, bé que vosaltres ja feu cosetes. Doncs clar, perquè Home, ja m'entén. No, no, que ja m'agrada que estigueu cosetes fent, vull dir, ja m'agrada que compartiu. Ja està, mira, mira. Però fixa, fixa-t'hi bé, perquè tot això ho ha fet ella. Mm. Tadjan! Mira, aquí comença, no? I ho has fet tu sola? Sí. Ningú t'ha ajudat? No, papa, no, ho he fet jo sola. Ui. Sí, mira, llavors, entres i llavors... per què no? això, eh? Exacte. Mm. Veus? I llavors vas preguntant i vas endivinant quin és qui, no? Molt bé. Ai, papa, que t'has que li ha canviat Que no estic emocionat, que estem avui. Que m'ha T'has matat el volum. Que t'has emocionat. Technologic. technology. Buy it, use it, break it, fix it, it, change it, upgrade it, charge it, point it,